просто канал и привет. Я Тим Джовет. Да. Сегодня вот, мы сегодня... короче будем гитару взрывать. Да, нас Ари, Ари, Ари, я Давай, надо сказать, гори, чтобы не погас. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно чтобы не погасло, гори, гори ясно, чтобы не погасло, гори, гори ясно, чтобы не погасло. Обманул. Нет, смотри, горячая. Птышка. Ох ты да. А ну дайте мне потрогать. Можно мне потрогать? хорошо, уже не горячее, Уже остыло, видишь? А, немного, да, горячее, я ну чую, да. Да, реально. Да. Вот мы, комнатная граница, да? Сейчас у дяди возьмем спички? Сейчас у дяди возьмем спички? рассела. А мне нет. Я удалю. Нет. Не знаю. Э, короче, мы сейчас э, будем, мы сейчас будем э, взрывать петарду на уровне. Да ладно, я уже... Мы сейчас реально будем тренер нашел, короче, петарду, и мы сейчас будем взрывать. Это был самый крутой урок. А если она это... Не взорвется. Просто, просто, ну, поломается. Короче, он к дяде пошел просить спички, чтобы мы это подожгли, и так пам, и взорвался. Да, ну короче, это это Олеся. Привет. Это Олеся. Как мой канал называется? Просто канал. Да? 185 подписчиков. Ого. Ты мог сюда иди, нельзя. Ура, петарда, спичечки. Короче, ребят, наверное, мы взяли спички. Не знаешь? Погнали, ложись палки. Вот у меня вот такая палочка, как у Гарри Поттера, прям криватская. Писька. Гуффиндор. <laughs> Гриффиндор. А мне Гуффиндор. Давайте писать хэштег Израиль, хэштег блог. Да-да-да-да, и мне тоже пишите Привет. Привет. к дяде Феде, чтобы взять у него спички или зажигалочку. Бодя, смотри, там кого-то убили. Где Дядя Федя? сейчас пойдем. Да. Дядя Федя, вон дядя Федя. Давайте тут стоять, нам нельзя дальше. Там грядка. А, да, на скамеечку можно. Сейчас у дяди Феди просим зажигалочку распичи. Всем привет, с вами Андрей. А ты уже больше попал в мое видео, чем я. Я хочу сделать еще потом свой канал где-то через год. Боже мой, это драка, ребятки, снимай! Снимай, скорей! Это драка, ребятки! Драка дебилов. Ладно. Твой канал просто... Ты что, только начал снимать? Я уже 5 минут как снимаю. А я... Нет, у меня тут... Короче, камера села, я уже тоже... А, понял. Да. Ну, я заново. Короче, ну, ребят, сейчас тренер что-то пытается зажечь. Она не рабочая. Наша судьба и Мишка, сейчас твой будем э, день рождения отпраздновать. Не я вас всех помню, если вы сдохнете, а я, не виноват. Так, ну залечь, всем тогда. Мы, короче, петарду нашли. Ложись! Да, отходи. Отходим, ребятки! Из петарды будет, наверное. Привет, ребятки! Если она не взорвется, то я не знаю. Я как-то извинюсь перед вами. Может, конкурс сделаю? Ушла, снимай, скорее ведь взрывать будут. Снимай, блин, Руслан. Снимай, у тебя есть камера? Она может тебя снимать? Что? У тебя может сохраняться видео? нет. Блин, жалко. У меня вообще нема карты памяти. А у меня что-то с карты, без карты памяти у меня. Мне тоже. Все открывается. Нас намахали. Мне кажется, нас обманули. Да ну, у нас уже, мы уже взяли ее. Последний. Так, сейчас в кабинете шарахнем. Да. Да. Да. Короче, мы сейчас, ребят, булочку по одному. Да, лобанем. Сейчас... Это для вас подниму камеру? Нет, чтобы вам было лучше видно. Это Леша, который со всеми постоянно дерется. Короче, мы тут уже... Я его боюсь, потому что он меня побьет. А я его там письку... Там дымом дико воняет как у тебя подписчиков? 185. Э, Круто. Короче, ребят. Бодя самый э, лучший ютубер в нашем классе. Я да. на втором месте. Да, сразу после меня. у меня У меня, там э, от мой дом пришла смс. Все, ребят, мы ну погнали, короче. Погнали в класс, кабинет какой-то. и там шандарахнем. Да. Поэтому я сейчас немножко я камеру спрячу. Да, я тоже меня не полили. Меня тоже не камеру. А ну подержи мне, пожалуйста, камеру. Я не могу. Ну блин, ну подержи, я сейчас возьму и у тебя возьму две. Окей. Что ж, ребят, меня немножко дыму посмотрите. Да, мо... подписывайтесь на мой канал. Ким же в это называется. Сейчас мой друг Богдан возьмет камеру. А, -а, -а, а, а. Погнали. мою камеру. Окей. Снимай пока нормально. Вот аж Тим Джавет. Маша. Тимоша вот раздевается. Очень интересно смотреть. Привет! Маша, я это на YouTube выложу. Вот так прикольно, смотри, Миша. Миша, смотри, скорей. Покажи, прикольно? Как это выглядит? Ой, ой. Два Руслана. Ага. Да, да, Два Тимура. Два Артема. Артем. Еще повезло, хочу стать звездой Ютуба. Это два Андрея. Я звезда Ютуба. Все, закончим. Погнали. Я, короче, погнал, ребят, сейчас я переоденусь и продолжим снимать. У нас, ребятки, разборки. Э, этот, кто-то сказал, что Тимур написал под, под комментарием э, MC Crazy, э, что типа... Пожалуйста, пожи, подпишись. У Миши. Ну да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, подпишись на мой канал. Это кто такой сказал? Артем. Нет, нет, нет, Назар, Назар. Нет. Ты сказал? Да. Да, да, да. Брахлоп, нет. Ты Назар сказал. Брахлоп, нет. Это Валик. Я его уже показывал. это Маша. это, это Руслан. Это, это МС. А я показала. А, а, а, а, а, а, а, а, а,